continuamos a trabalhar com o pré-processo UC ehm, associado ao Node, mas desta feita para manipular um outro campo do array Node que é o readMore. Se consultarmos o tema FreshPick Demo, verificamos que na front page, quando listamos os teasers dos artigos, ehm, temos um texto diferente para o artigo em destaque. Em vez do uh, normal read more, temos um continue reading. Significa que uh, não vamos conseguir uh, obter o mesmo efeito usando a, a, mesma variável. Portanto, vamos ter que fazer pre process para conseguirmos esta diferenciação entre sticky e não sticky. Um, ehm, Neste momento não estamos a imprimir qualquer readMore. Vou explicar na template PHP que tipo de pré-process é que vamos fazer e qual é a lógica, como é que vamos aplicar a home, a template home e qual é o resultado final. Consultando a template PHP, verificamos que eh, já temos o hook aberto do Pre-Process Node e tal como eu já tenho vindo a explicar, eh, nós inicialmente fizemos o Pre-Process Node para a eh, formatação das datas e neste momento vamos descrever aqui outra ação ainda dentro deste capítulo do Pre-Process Node que é uh, relacionada com o ReadMore. Não devemos abrir outra function da mesma natureza, portanto devemos listar aqui todas as operações e os overrides. Uh, o que começámos por fazer é por uh, desligar o Read More por defeito do Drupal uh, eh, e ele está no content, no, no, array content, links, node links, node read more e nós não queremos que ele funcione porque queremos controlar nós a variável read more e criamos uma variável nova, read more inline, demos-lhe este nome, um, ehm, e uh, no primeiro caso vamos ter o Continue Reading, como texto. No segundo caso, o Read More. E uh, o importante aqui uh, a reter é este if else, porque nós vamos querer que o continue reading seja o texto a aplicar no caso de ser um article sticky, mas eh, caso não seja um article sticky, vai eh, eh, ser aplicado o texto Read More simples. E, mais uma vez, estamos a usar uma variável dada pelo Drupal para criarmos a nossa lógica e termos a mesma variável, mas com um uh, output diferente. Não estamos a usar este node read more para fazer uh, rendering do uh, link ler mais e ligar ao node, estamos a usar simplesmente a variável nodeURL, que também já conhecemos e que é uma, um, eh, uma variável do próprio node e que é o link. Se repararem, o readMore de qualquer teaser não é mais que o endereço para a página full desse teaser. Portanto, e aqui simplesmente obtemos o efeito que queremos, que é ao clicar em Read More, saltar para a página para ver o artigo integral. Eh, guardando estas alterações, eh, temos eh, então a variável, a nova variável Read More, desculpem, readMore, a que demos o nome de Read More inline, a usar no nosso template. O que vamos fazer é editar o template Node View Front Page tplp e na secção Continue CF, portanto este div é eh, projetado pelo eh, tema estático FreshPic, fazer aí o print da nossa variável criada no template preprocessNode. O mesmo vamos eh, realizar nesta secção do, eh, do More Articles, eh, em que juntamente com o render do content fazemos o read eh, More Inline Print. Consultando o efeito e fazendo o refresh, vamos, o objetivo é termos efetivamente este efeito, o Continue Reading por um lado e o Read More por outro, e eh, temos uh, o output tal como esperado. O continue reading, que se inspecionarmos o elemento se encontra no, na, neste parágrafo com a classe continue cf como previsto pelo layout do FreshPig e neste caso temos o read more aqui. Não se preocupem em relação ao facto de termos aqui o designs, que é a categoria a que pertence o artigo, porque nós vamos eh, processar e vamos trabalhar este elemento em próximos vídeos.